ってくらと君と行こう過去から未来の空太陽は戻ってくる終わらない始まり くは つのも 広いけど 止ま